naprijed. Da. Idemo. Šta se čeka? Ja sam mislio da si stao za gabu. dobro? Ja jesam. Dobar dan. Ovo je za mene bilo previše. Kako je? Koliko smo prešli kiloma? Koliko kilo? A gledaj kameru! A pa to se vozi, pa kad to i je bicikl. Pa pogledaj koliki kotač njima, pa to i je bicikl. Pa to je bicikl. Ja opet moram pitati, šta ovo znači twin? Da ima dva nečega? Twin, dva jaja. Dva jaja. To <laughs> znači ima dva jaja. <laughs> Dva jaja ima. A jedna kobasa, mislim pa gdje. Da, ne ide svuda. Dajte se okrenite. Daj malo glavu digni. Neću te tužiti. Rudi, daj molim te još jednom reci, šta tebi <laughs> žena doma radi? Šta je, normalno. Jel sveće? Hoćeš da više ne idem na vožnju. Jel sveće možda? Da. Čekaj da pronađem jednu. Pa si ušao u Sloveniju pa sam... Dobar tek. Da, da. To pa kad si Ljudi uživajte. Hvala. Hoćete luka Ićete se ljubiti. A imate luka? Hoćete luka? Hoćemo luka. A ima to jajetina? E, ne, danas je subota piše. Nedeljom piše. Mislim... Hmm. šta je to? Vilja hmm. vidjamo. Znači morat ćemo i pre granice. Mmm.